жилье, хороший домик. Солсбери. Э, вот, так Домики. что, э, вот эм, типичный маленький городочек. Если вот вы увидите Солсбери, как выглядят другие городочки Англии, можно предположить, хотя О, у нас кладбище. есть несколько таких ключевых городов, красиво. которые не похожи на друг друга. Но вот это вот типичная старушка Англия. Вот э, э, типичные виды, если вы поедете по разным городам, вот в принципе, что вы увидите, маленький полисадничек перед домами. Как правило, англичане украшают цветами э, фасады, у кого с гаражом, у кого как, вот двухэтажные домики планировка какая? Внизу одна комната э, спальня. Если человек там с физическими какими-то проблемами или пенсионер, что сложно подниматься на второй этаж в спальне. Вторая комната гостиная. Потом идет кухня, из кухни дверь, выход в задний садик. Второй этаж идут спальни. Вот это вот типичная планировка э, здесь э, очень много таких домов, здесь очень-очень много по всей а, стране. А, на каждом доме висят, висит своя антенна. Это у нас 5 э, английских каналов, но есть у нас разные системы. Вот эти вот тарелки, это Sky э, система, это как бы частный э, провайдер телевидение, да, в каждом доме, так же, как и, как и в каждой квартире, свой бойлер, а, люди регулируют эм, тепло, э, до какой температуры они хотят, чтобы нагревались а, э, батареи, точно так же, как э, когда нужна горячая вода, включаешь кнопку на бойлере и регулируешь, какой температуры ты хочешь, чтобы была водичка, так что тут все-все регулируешь сам, и даже в квартирах – нету центрового вот э, центровой и системы. Да, Если в квартире, то максимум час, это будет на ночь включаться отопление на несколько час, часов. На вот. А так все э, регулируешь, в общем-то, сам. Так же, как можно выключать батареи включить отопление, но выключить часть батареи, пожалуйста. То есть все на саморегуляции, да, э, в домиках. Так что это вот, э, собственно, то, что вы а. видите, это вот вопросы, как живут англичане. Вот так вот они живут. Мы с вами выезжали из а. Лондона, ну, видели с а вами домики, да? Вот. А сейчас, э, в общем-то, вот это вот маленький типичный городочек. Террасные домики. Это, в принципе, дом на Э, каждый дом на одну семью из расчета идет а, вот, э, они спаленные между собой. А, называются здесь террасы, такие дома террасные. А, ну и раньше, особенно там, где были производства в городах, то такие вот террасы а, выстраивали, чтобы обеспечить жильем работников. Причем а, более высшего двухэтажные домики, допустим, да, что-то там довольно такие красивые будут. Начинала говорить, что когда зимой приходишь к англичанам, то трубы как парное молоко. У англичан есть такое понятие, что лучше одеть 2-3 свитера, а нежели чем включить отопление. И они с детства уже детей приучают к холоду, еще в беременность. Английский Гарри Поттер и бегут. Гарри Поттер, смотрите. Последний. Смотри, Гарри Поттер, Гарри Поттер, смотри. Кричайте, пацана, кричайте. Все закричали, вот не понимаю. Он же понял, что, блин, э, что, что вы кричали. Куртки, как у тебя. тебя английская куртка. Мы идем к собору. Японская. <laughs> Японская, китайская. О, блин. Японская. Классно. Красиво. Домики.